assalomu alaykum o'zbekistonda koronavirus yuqtirganlar soni 11 nafarga yetdi chet eldagi o'zbekiston fuqarolarini ortga qaytarish uchun esa charter reyslar tashkil qilinyapti qozog'istonning ikki yirik shahri olmaota va ostona 19 martdan boshlab karantinga olinadi o'zbekistondan olinayotgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra karantin e, koronavirus yuqtirganlar soni 17 э, mart kuni toshkent vaqti bilan 18 ga e, qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra 11 nafarga yetgan 11 shaxs birlashgan arab amirligining dubay shahridan e, toshkentga uchib kelgani aytilyapti bungacha e, turkiya va buyuk britaniya hamda fransiyadan kelgan o'zbekiston fuqarolarida koronavirus aniqlangan edi Fransiyadan kelgan fuqaro bu kasallikni o'zini yaqinlariga, jumladan turmush o'rtog'i, farzandlari, nevaralari va yana bir qarindoshiga yuqtirish oqibatida hozirgi damga kelib O'zbekistonda bu kasalga chalinganlarning umumiy soni 11 nafarga yetgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Havo O'zbek havo yo'llari kompaniyasi chetda qolgan O'zbekiston fuqarolarini, chipta olgan fuqarolarni O'zbekistonga qaytarish uchun charter reyslarni tashkil qilgani aytilyapti. kuzatib borayotgan bo'lsangiz biz e, kecha e, moskvaning vnukovo aeroportida o'zbekistonga qayta olmay sarson bo'layotgan o'zbekiston fuqarolari haqida lavha tayyorlagan edik demak e, bugun rossiyaning vnukovo aeroportidagi fuqarolarni o'zbekistonga qaytarish uchun imkoniyat paydo bo'lgani aytilyapti demak mahalliy vaqt bilan va mahalliy vaqt bilan soat 10 da va 13:00 larda ikkita reys Moskvaning Vnukovo aeroportidan Toshkentga uchishi aytilyapti va bu shaxslar O'zbekistonga kelganidan so'ng 14 kun e, karantinda ushlanishi aytilyapti. Bundan tashqari poyezd qatnovi ham hozir yo'lga qo'yilgan. Demak, e, Moskvaning Qozon vokzalidan Toshkentga qarab bugun ikkita poyezd yurishi rejalashtirilgan. E, mahalliy vaqt bilan 12 da va kechki soat 21:00 larda. ikkita poyezdni e, o'zbekistonga qarab chiqish aytilyapti chiptasi borlar ya'ni shu vaqtgacha chipta olganlar ushbu poyezdlarga borishi mumkin yoki agar e, chipta bo'lmasa ham chipta sotilayotgan bo'lsa bu poyezdlarga e, chipta olib o'zbekistonga qaytishi mumkin eslatib o'tamiz bu poyezd va samolyotlarga faqat o'zbekiston fuqarolari chiqariladi va ular o'zbekistonga kelgandan so'ng 14 kun karantinda saqlanishi ma'lum qilinyapti umuman rossiyadan tashqari amerika e, buyuk britaniya mana hozir tailand ham aytilyapti bu davlatlardagi fuqarolarni kanadadagi fuqarolarni o'zbekistonga qaytarish uchun ham charter reyslar tashkil qilinishi aytilyapti lekin hozircha bu charter reyslar qachon uchadi e, soat nechida qayerdan uchadi borasida ma'lumotlar berilmayapti tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha o'zbekistonga bu davlatlardan qaytishni istagan fuqarolarning ayni damda ro'yxati tuzilyapti va ushbu ro'yxat shakllangandan so'ng e, xos ravishda charter reys tashkil qilinishi aytilyapti bu ma'lumotlarni siz e, telegramda tashqi ishlar vazirligining rasmiy e, kanali ochilgan o'sha rasmiy kanaldan olishingiz mumkin lotin harflari bilan elektron pochta belgisi uzbek mfa Э, harflarni yozib yoki e, kiril harflarda tashqi ishlar vazirligi desangiz ham chiqib keladi bu kanal e, ma'lumot olishingiz mumkin rossiyadan yo'lga qo'yilayotgan charter reyslar haqida esa e, lotin harflari bilan elektron pochta belgisi uz core us charts nomli telegram kanalidan ma'lumot olishingiz mumkin so'nggi ma'lumotlar charter reyslar haqida bu kanallarda berib borilyapti demak o'zbekiston markaziy bankining ma'lum qilishicha o'zbekistonning ichkarisida 18 e, martdan boshlab e, valyuta ayirboshlash shoxobchalari soat 18:00 gacha ishlaydi odatdagi rejimda va markaziy bank jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga binoan o'zbekiston fuqarolariga naqd pul ishlashdan e, kamaytirishni tavsiya qilyapti chunki naqd pul orqali koronavirus yuqishi mumkin va markaziy bank fuqarolarni e, elektron e, to'lovlarni amalga oshirishga yoki plastik kartochka orqali to'lovlarni amalga oshirishga chaqiryapti xalq ta'limi vaziri sherzod shermatov jurnalistlar uchun tashkil qilingan brifingda 18 martdan boshlab o'qituvchilar e, haq to'lanadigan ta'tilga chiqarilishini aytgan vazir o'zbekistondagi bolalarga onlayn darslar tashkil qilinishini aytgan va uydan turib masofaviy o'qishlarni e, qabul qilib olish mumkin vazirning aytishicha internet bo'lmagan yoki chiroq yetib e, chiroq ko'p o'chadigan hududlarda e, vazir ota onalardan farzandlarini bo'sh qo'ymaslikni ularga uyda ta'lim berishga chaqirgan demak ma'lum rasmiylarning ma'lum qilishicha toshkentdagi talabalarning deyarli hammasi viloyatlarga tartibli ravishda chiqarilgan bugunga kelib e, hozir viloyatlarga ketishni istayotgan talabalardan deyarli talab yo'qligi aytilyapti e, tashqi ishlar vazirligi ayrim holatlarda sarosimalar kuzatilib narxlar oshilgan oshib keta boshlaganidan so'ng maxsus transportlarni yo'lga qo'ygan edi va talabalar hozir eson omon uylariga yetib olganligi aytilyapti demak e, ayrim bozorlarda kecha E, kuzatilgan sarosimalar bugun e, deyarli kuzatilmagani aytilyapti lekin ayrim joylarda odamlar hali ham un kartoshka kabi mahsulotlarni keragidan me'yoridan ortiqroq sotib olishga harakat qilayotgani kuzatilyapti bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda yozilyapti e, umuman jamoat transportlarining dezinfeksiya qilinayotganligi to'g'risida xabar bergan edik har 4 soatda dezinfeksiya qilinyapti bugun twitterdagi bir foydalanuvchining yozishicha toshkentdagi gospitalka э, nomli o'sha joy atrofidagi bozorda э, har bozorni har bir kirish joyida qozonlarda isiriq tutatilayotganligiga ko'zi tushganligini aytgan э, umuman o'zbekiston va qozog'istonning e, koronavirusga qarshi ko'rayotgan keskin choralarini ayrim jurnalistlar buni olqishlashyapti ekonomist nashrining muxbiri markaziy osiyodagi muxbiri joanna lils E, ushbu choralarni olqishlagan va buni Buyuk Britaniya bilan solishtirib O'zbekiston va Qozog'iston Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan berilgan tavsiyalarni juda ham me'yorga yetib e, yetkazib bajaryapti deb aytgan bu borada Buyuk Britaniyaga havas qilib bo'lmasligini aytgan jurnalist. Demak, Qozog'istonda koronavirus yuqtirganlar soni 32 nafarga yetgan. Kuni kechagina, ya'ni 16-mart kuni bu kasalga chalinganlar 10 nafar edi. Ushbu kasalga chalinganlarning asosiy qismi Olmaota va poytaxt Nursulton shaharlarida ekanligi aytilyapti. Shu munosabat bilan e, Qozog'iston e, prezidenti 19-martga o'tar kechasi tungi soat 12:00 dan boshlab bu ikki shaharda Olmaotada va Nursultonda karantin e'lon qiladi. Bu shaharlar ya'ni yopiladi shu munosabat bilan olmaotada yigirma yettita blok post tashkil qilinayotganligi aytilyapti bu blok postlarda karantin e, karantinga olingan shaharga kirib chiquvchilarni tekshirilishi ma'lum qilingan shaharning karantinga olinishi munosabati bilan olmaotada e, maxsus o'sha e, bor ovozda sirena chaqiriqlari yangragan va bu odamlarni biroz sarosimaga va vahimaga solganligi aytilyapti rasmiylarning э, aytishicha э, sirena endi tez tez yangrab turishi mumkin sirena yangragan vaqtida э, fuqarolar internetni yoki o'sha radio va televideniyani yoqib e, televizorlarni yoqib so'nggi xabarlarni qanday choralar belgilanganligi to'g'risidagi so'nggi e, xabarlarni ko'rib amal qilishi talab etilishi aytilyapti bizda hozircha e, mana shu bizni kuzatib boring koronavirusga oid va umuman o'zbekistonga oid bo'lgan so'nggi xabarlarni tezroq va xolis yetkazib berishga harakat qilamiz e, bizni shuningdek telegram odnoklassniki facebook instagram bbcuzbek.com veb e, sahifamizda ham kuzatib boring o'zingizni qiziqtirgan yoki o'zingiz tushayotgan vaziyatlar haqida bizga telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki mana shu yerda Э, izoh qoldirish orqali qiziqtirgan savollaringizni berishingiz mumkin biz bularga iloji boricha rasmiylardan va mutaxassislardan javob olib sizga yetkazishga harakat qilamiz xayr salomat bo'ling o'zingizni asrang